oddiy reys ya'ni chegara ochilishi haqida muhim xabar. Ushbu videoda oxirgacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Videoda oxirgacha ko'rmasdan turib, Instagramdan yana bir xil savol yokida kommentariyada o'zingizni ko'rsatib, so'kinishga hojat yo'q. Bu albatta ba'zi bir so'kingan ongi pastlarga tegishli. Aziz vatandoshlar, bir-birimizga yaxshilik qilaylik. Sizlar ham men uchun bir dona like bosishingizlarda, ya'ni yaxshilik qilishinglarni iltimos qilaman. Zero sizlardan hech narsa ketmaydi. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, sababi biz bir xalqmiz. Demak, like bosganlarga kattakon rahmat degan holatda videoni boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiy va siz ayni onda Max Madih kanalidasiz. Aziz yurtdoshlar, videoda boshida har doimgidek an'anaga ko'ra pastda obuna tugmasi bor. O'shani bosib obuna bo'lishingizni iltimos qilaman va bu videoni boshqalarga ham podlista, ya'ni Telegram guruhlari bo'lsin, WhatsApp guruhlariga bo'lsin, yuborishingizni iltimos qilib qolaman. Zero aytganimdek sizdan hech narsa ketmaydi. Ha, bu arada agar charter reys yoki-da oddiy reysga tushunmasanglar, yana ham to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyani boshiga bir kanal qilib qo'yganman, men tavsiya qilgan kanal. O'sha kanalga o'tsangiz, bir qancha ma'lumotlar bor, videolar bor. obuna bo'lgan holatda bemalol kuzatishingiz va albatta o'z savolingizga javob olishingiz mumkin. Shaxsan o'zim tavsiya qilaman. Aziz yurtdoshlar, demak tayyor bo'lsangiz, videoni boshlaymiz. Bundan oldingi videoda chegara ochildi deb video chiqarganman va bir qancha ongi past deymanmi yoki prosta shu narsani xohlaydigan insonlar deymi yoki o'zi inson deyishga bular loyiqmi so'kinib yozganlar bor o'sha videoda kommentiga, ya'ni bir narsalarni to'g'risi hammasini ham o'qiganim yo'q. E, nimaga e, ko'pchilik aytyaptiki yolg'on gapiryapsan. Meni qo'limda emas. Birinchi shu videoda boshida shu narsani ayting, aziz vatandoshlar. Chegarani ochilishi, ochilmasligi men hal qilmayman. Tashqi ishlar vazirligi aprel oyida 30 iyun, ya'ni 1-iyulgacha chegara yopilgan deb o'sha paytda xabar bergan. Chegara zaten yopiq edi. ko'pchilik chegara yana yopilibdi, boshqa deganlar bor. Chegara yopilgan edi va bular plan bo'yicha, o'sha hisob-kitob bo'yicha birinchidan chegarani ochish kerak bo'lgandi. Va ko'p e, esingizda bo'lsa 10-15-iyun kuni chegara ochildi, ya'niki Qaysur ma'noda уже hozir reyslar bor. Reyslar qatnayapti. Faqatgina bu reyslar albatta hammaga ham emas, sanoli insonlarga. Bu kimlar bo'lishi mumkin? yaqinlari o'sha e, kasal bo'lgan yoki operatsiya qilish kerak bo'lib qolgan yoki operatsiya bo'lgan bo'lishi kerak bo'lgan chat elda qolib ketgan vatandoshlarimizga yoki student talabalarga shartnoma asosida ishlagani ketayotganlarga xullas shunaqa sababli insonlarga 15-iyundan beri e, reyslar ochilgan va 1-iyuldan beri ham e, o'sha 1-iyuldan oddiy reyslar ochilishi kerak edi va o'sha ochilishiga 3-4 kun qolganda xabar chiqdi. U xabarda aytishiga qaraganda Э, chegara ochiladi albatta, faqatgina ro'yxat asosida, ya'niki qizil, sariq, xuddi sitaforda rangidaqa ranglarga bo'lib bo'lgan sariq, qizil, yashil xullas. E, shunaqa ranglar bor. Uzr hozir qizil birinchi keladi, uni shuni e, sada bilan joyini almashtirib, mana shuni ham birpasda kommentarda gapiradi. Xullas nima demoqchiman? Bunaqa yo'llarda o'sha e, kelishlarni shunaqa yo'lakchalarga bo'lib qo'ygan. Va ayni onda chegaradan uje chegara o'zi aslida ochilgan deyishyapti ko'pchilik va kelishni boshlashgan. E, o'sha yashil e, yo'lakchadagilar kelishni boshlayapti va ularga hozir можно. U davlatlar adashmayotgan bo'lsam Xitoy, Yaponiya, Koreya, xullas shunga o'xshagan davlatlar, ya'ni umuman e, kasallar yo'q, ya'ni nolga tushgan davlatlar. O'sha koronavirus nolga tushgan davlatlar. Bularga ruxsat bor. Bular yashil yo'lakchada. Endi Sara yo'lashida kimlar bor? Bular o'sha 50-50 hisoblanar ekan. Yashil yo'lashidagilar ulardan Malayziya bor edi adashmayotgan bo'lsam, Singapur, xullas bir qancha davlatlar. Endi eng asosiysi qizil. Ya'ni siz bilan meni kutayotgan, siz bilan meni hal qiladigan davlatlar va asosan shu qizil yo'lashadagi e, davlatlarda deyarli juda ham ko'p o'zbeklar bor davlatlar. Bular qaysilar? Turkiya, Qozog'iston, Ukraina, Rossiya, adashmayotgan bo'lsam Belarus, xullas aynan o'zbeklar eng ko'p bo'lgan davlatlar. Bular hozir qizil yo'lakchada va hozir sizlarga podromni tushuntirib ham o'taman. E, o'zi umuman chegara ochildimi, ochilmadimi yoki qachon ochiladi, hammasini tushuntiraman. Chunki ha e, iloji boricha ta'yiga yetishga harakat qilaman. Shu e, bu davlatlar qizil yo'lakchaga bergan va bu qizil yo'lakchadagilar osonlikcha O'zbekistonga kirolmaydigan davlatlar. Aziz vatandoshlar, shu narsani aniq aytib qo'ying. Qachon to'chini ochiladi, qachon o'zi yopilgan, bunaqa xabarlar umuman yo'q. Tashqi ishlar vazirligini ishaninglar, ertamandan kechgacha kuzatyapmiz, ertamandan kech qarayapmiz, na chegara yopilgani haqida, na chegara ochilgani haqida, qaysi davlatlar qachon kirishi haqida. Umuman siz bilan menga kerakli ma'lumot yo'q. U yerda e, o'sha Tashqi ishlar vazirligida, ya'ni siz bilan bizga umuman qiziq emas va foydasi yo'q ma'lumotlar bor. Hindistonda elchixonasi bilan bosh vazir ko'rishdi, yana qayerdadir elchixonasi bilan telefon orqali gaplashildi. Xullas shunaqa, ya'ni siz u yerda o'qisangiz, hamma o'sha gaplashganlari deyarli bir xil ma'lumot, koronavirusni kamaytirishimiz kerak, koronavirusga kurashni kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni siz bilan meni kutayotgan savolimizga javob yo'q aziz yurtdoshlar. Ya'ni o'shaning uchun iloji boricha siz ham meni ham to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Qani chegara? Chunki bular aytishganki, birinchidan chegara ochiladi. Meni e, o'zimni e, taxminim aytadigan bo'lsam, bular ulgimadi. Ya'ni o'sha tashqi ishlar vazirimi deymi yoki umuman o'sha chegarani ochish bilan shug'lanadigan tegishli insonlar ulgishmadi yokida bularda o'sha buyruqni bular ham buyruq kutishyapti. Tepadan buyruq bo'lishini kutyapti yokida o'sha aytganimdek oddigina ulgishgani e, yo'q. Nimaga ulgimadi desanglar, haqiqatan bu narsa juda ham qiyin narsa. Bu narsani har kim ham eplolmaydi, lekin xafa bo'ladigan narsa shuki, chegaralarda qolib ketgan o'zbeklar qiynayapti. Siz bilamiz, mana Turkiyadamiz, uyimizdamiz, men qiynayotgan bo'lsa ham, zato uyingiz bor, bemalol yashayapsiz. Rossiyadagilar ham shunday. Lekin aynonda bilsanglar, Qozog'istonning chegarasida o'zini vataniga kira olmayotgan vatandoshlarimiz bor. Mana bularni o'ylasak bo'ladi. Har kuni u yerda janjal, har kuni e, o'sha ur ur, sol sol, har kuni o'sha yerda g'alaba bo'lyapti. Birontasi chiqib bu narsani to'xtatish uchun yoki bularga dalda berish na yordam beryapti, na ma'lumot beryapti. Xullas hech narsa yo'q aziz vatandoshlar. Ya'ni shaxsan meni ham to'g'ri tushunishingizlarda xohlasdim chunki chegarani yopildi, bo'ldi avgustgacha degan xabarni o'zi yo'q. Chegara ochilgan, 100% mono davlatda, mono davlatda mol kunni kiradi degan xabar ham. Endi tegishli yerda ishlaydigan vatandoshlarimizdan, aka tanishlardan e, so'radim. Ularda aytishiga qaraganda 15-gacha ochishdi, ya'ni 15-gacha bu narsani yo'lga qo'yishdi. o'ylayapmiz va 15-gacha bu narsa hal bo'ladi deyapdi. o'zi dokumentda chegara ochilgan aziz yurtdoshlar. Chunki chegara yopildi degan narsa yo'q. Chegara o'zi dokument bo'yicha birinchidan ochilishi kerak edi, o'sha narsa ketyapti. Hali yopildi ham degan degan e, yopildi degan ham xabar ham yo'q. E, Normalda faqatgina bular reyslarni qabul qilmayapti hozir. Nimagadir? O'sha aytganimda yo ulgumayapti yoki bironta qanaqadir prichina bor. Endi bu prichina nima bu deyishinglar mumkin. Bu narsa oddiy narsa. E, O'zbekistonda kasallik juda ham ko'payib ketmoqda, haligacha ham ko'payapti va bu narsani oldini olish bo'yicha va bizda bilasiz tibbiyot meditsina umuman tayyor emasligini e, inobatga e, inobatga olgan holatda aynan shu narsa to'siq bo'lib turibdi hozir. Ata hech qanaqa bir chegara yopilib ketdi, chegarani avgustgacha yo 1 yilgacha yopib degan xabarni o'zi yo'q. Prosta o'sha reyslar ham kutib turibdi. Bular e, hamma Turk havo yo'li bo'lsin, O'zbek, qaza agon deyishini kutib turibdi. Bo'ldi, davay, mana kundan. U o'sha gapni o'zi hozir umuman o'rtalarda yo'q. Shu xabar chiqdi, o'sha oddiy 15-dan e, o'sha sababli insonlar keta oladigan bitta ham o'shaqa e, ketgan insonni ko'rganim yo'q. U ham menimcha amal qilinmayapti aynan Yana bilmadim, shaxsan o'zim ko'rganim yo'q. E, xo'p, mana ko'pchilik menga yozyapti, xafa bo'lib, nimaga chegarani ochmayapti yoki nimaga bizni vatanda biz o'zimiz vatanimizga qayta olmayapti? Bu savollarga to'g'risi men javob bera olmayman. Sababi Turkiya o'sha karantin kirishimiz karantin Turkiyada boshlanishiga 1 oyni ichida o'z vatandoshlarini umuman butun dunyodan olib kelib olgan, o'sha 14 kun karantin qilib uylariga jo'natib yuborgan. Ya'ni Turkiyada chet elda qolib ketdi, chegaradan kilomat degan vatandoshlari bo'lgani yo'q. Endi bizda e, o'zingizlar bilasizlar, meditsina juda ham kuchsiz bo'lgani uchun va hamma o'sha talabalar, studentlar mana zo'r-zo'r yerlarda o'qishatdi. o'sha pulni deb jicha ochko'zlik bor bizda bilasizlar o'zbeklarda, o'sha pulni katta oila olaman deb chet ellarda qolib ketgani uchun bizda bu narsani rivojlanishi bo'lmagani uchun ham mana mashlab bo'lib sudralib yuribmiz aziz vatandoshlar. O'shaning uchun har doim kimdir vinovat, aybdor qilishdan oldin sal o'zimizga ham bunday qarab qo'ysa yaxshi bo'lardi. Chunki bizda ham o'zimizda ham bor. Har xil jinniketni so'kinishdan ko'ra tavoratni qilib, 2 rakat eplasangiz albatta namozni o'qib Chiroyli Allohdan so'rang, chegaradagi vatandoshlarimiz uchun, o'zimiz uchun. Menga so'kinganingiz bilan boshqasiga so'kinganingiz bilan bir narsani siz rishas qilib qo'ya olmaysiz va hech qachon qila olmagansiz. O'shaning uchun menimcha kerak emas. Sizlar bilan men Muhammad Jamadi va tez orada yangi videolar orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. ろ